Madame Reding, d'Wuert gefrot. Här President, ech si komplett mat der Analys vum Här Clement averstanen. Et ass eng Tatsaach, datt d'Kommissioun, d'Europäesch Kommissioun schonn zënter Jorzéngte versicht en Open Source ze developpéieren, well et och eng Questioun vu Sécherheet ass, fir net vun där enger oder där anerer Firma, egal vu wat fir enger, aus wat fir engem Staat se elo kënnt, komplett ofhängeg ze sinn. An eis Servere si Gott sei Dank schonn op Open Source relativ als Standard. Ech weess awer och, datt en d'Lobbyargumenter vu verschidde Closed-Source-Firmaen, déi sech versiche beléift ze maachen dobaussen, datt en déi heiansdo gelauschtert ginn. Ech géif am Intérêt vun eisem Land a vun der Sécherheet vun eise Serveren a vun eisen Instrumenter, déi mer gebrauchen, an dem Datatransfert dofir plädéieren, fir esou vill wéi méiglech op Open Source ze goen.